Episode 4 drama High Class sepertinya akan menampilkan konflik yang lebih matang dari tiga episode sebelumnya. Chado Yang dengan berat hati sepertinya akan menggunakan jasa Song Yowol untuk menangani masalah suaminya dan untuk menutupi perselingkuhannya. Sebagai gantinya Chado Yang akan memberitahu Song Yowol terkait semua informasi yang dia ketahui tentang An Ji Yang. Sepertinya Chado Yang sangat tidak percaya jika Song Yowol benar-benar tidak mengetahui apapun terkait suaminya mungkin saja akan ada sebuah fakta yang akan terungkap dari mulut Cado Yang untuk memecahkan teka-teki kematian Anji Yang. Cado Yang sepertinya akan memarahi suaminya habis-habisan karena kelakuan suaminya yang suka menyewa pelacur. Meskipun begitu, Cado Yang masih akan tetap bersama suaminya untuk mempertahankan reputasinya agar tidak terkena gosip miring. Selama suaminya ditahan di kantor polisi, Chado yang akan tetap melanjutkan perselingkuhannya dengan Koki Jung di restoran mereka. Selanjutnya, sepertinya akan ada sebuah pesta di sekolah yang dihadiri oleh semua orang. Chado Yang sepertinya akan berkumpul dengan Song Yeowol dan Nayon saat itu. Chado Yang dan Song Yeowol mungkin akan menjadi semakin dekat satu sama lain, setelah Song Yeowol membantunya menyelesaikan permasalahan suaminya. Song Yeowol sepertinya juga akan menemukan sebuah petunjuk di sekolah tersebut, terkait orang yang mengurung Yi Chan di dalam loker. Sementara itu Nam Ji Sun sepertinya memiliki sebuah rencana untuk menyingkirkan Denny O sebagai guru olahraga dan menggantinya dengan orang yang menuruti semua ucapannya. Jein dan Yi Chan sepertinya akan kembali bertengkar dengan Jun Hee yang selalu mencari gara-gara dengan mereka. Namun saat ibu Jun Hee Nam Ji Sun datang, Jun Hee berpura-pura memakan makanan dari tempat sampah agar Jein dan Yi Chan terkena masalah. Apalagi sepertinya Junhi akan lemas dan langsung dibawa pergi oleh Denny Oh. Semua orang sepertinya akan terkejut melihat kejadian itu, namun Yang kali ini tidak akan ikut campur karena Song Wol telah membantunya. Nam Ji Sun akan langsung menemui Song Wol dan langsung menamparnya sambil memarahinya. Nam Ji Sun akan mengancam Song Wol dan langsung pergi setelahnya karena dipisahkan oleh Denny Oh. Song Yo-wol akan dibantu oleh Denny Oh untuk meredakan sakit di pipinya karena tamparan Nam Ji-sun. Setelah itu Song Yo-wol juga akan kembali berbicara dengan Nayon terkait kecurigaannya terhadap seorang wanita yang berhubungan dengan suaminya. Belum terlalu jelas wanita mana yang Song Yo-wol sebutkan, apakah Cha Do-yang, Nam Ji-sun atau wanita yang lain. Namun yang pasti misteri kematian suami Song Yo-wol akan terungkap sedikit demi sedikit, meskipun penuh dengan drama.